uzun yıllardır ve doğal olarak dünyanın her yerinde müşterilerimiz var. Ee, ben bütün müşterilerimizi zaten web imzacısı yapma yolunda e, Avrupa'da ve Amerika'da e, başladık e, şeye girişimlere. Zaten duyurudan sonra ikinci adım olarak onu yapacağız. Global olarak da sadece Türkiye'de değil ama Dünyada da Wilks imzacısı e, olmayan kalmasın diye, diye bir iddialı şey koyayım ama maksimum sayıda kurumu farkındalığını da yani dünyada e, geliştirmeye çalışacağız. Bizim bir ekibimiz var ayrıca. E, isterseniz e, Gökşen Hanım ve Zerrin Hanım e, biz e, artık haftada iki gün e, <laughs> iki saat olmak üzere e, çalışmaya başladık.